Salut! Astăzi vreau să îți improvizez despre a aminti. Um, a aminti um, simt că este o călătorie în timp cu un vehicul care um, este gândul, gândul și emoția. Și o să-mi amintesc împreună cu tine ceva acum. Uite, bluza asta am găsit-o acum printre lucruri, mă gândeam cu ce să mă îmbrac și mi-am adus aminte că la facultate de matematică uh, stăteam în Grozăvești și bătea la ușă o doamnă foarte drăguță care vindea chestii foarte ciudate de artizanat, ea le făcea cu mâna ei. Apropo că dacă mă vezi, să îmi scriu un mesaj să ne vedem la o cafea. Nu mai știu cum o cheamă, uh, știu că rămăsesem ceva timp prietene. Îi cumpăram toate rochile, fustele și bluzele de genul ăsta. Și mi-a făcut mare plăcere să-mi aduc aminte de perioada din Grozăvești, când eram eu studentă și era foarte frumos și atunci. Cred că a aminti este o călătorie care ne dă sănătate. Până la urmă și atunci când uh, sărbăm Crăciunul, ne amintim de Domnul nostru Isus Hristos și așa mai departe. Tot timpul ne place să ne amintim și ne plac poveștile. Ție ce amintire ți-am declanșat acum? Ceau!